لا والله دقيق شلون يا غيت يا غيت غورتي عصي غورتي غورتي غورتي غورتي تريتي يق يق تريتي يا غيت بس والله غورتي يا غيت